сәлем достар менің есімім миләүшә ә, мен лондонда тұрмыс иптәшім белән тұрам. Ол монда университетта оқый ә, барыгызны да Татарстанға қонаққа чакырам Біздің илебез бик матур җәйләребез ямь-яшел кышларыбыз аппак ә, мин үзем казаннан һәм сізге қазан турында Абдулла Тукайның пар ат шигырын укыйсым килә. <clears throat> пар ат. Жиктіріп барат, қазанға тұп-тұры кеттім қарап шаптыра атларны көчір сұққалап татартқалап, кешиді шатлық білән нұрлар шашып ай ялтырый искән әкірін жел білән яфрақ ағашлар қалтырый әр тараф тын ой миңа тик әллә ни жырлый оқый нәрсәдәндір көз ілінген һәм тәмам басқан йоқы бір заман ачсам көзем бір түрлі яп якты яп ятқыр күрәм. Ах, бу айрылу, гомремдә бір тапқыр көрем. Сау бол енді хош, бәхел бол, и менің тұрған жерім. Мен булай, шулай деп деп төрле уй корган җирем. ойлар уйлар берлә таштай қатты кетті башларым, чишмә төсле ихтиярсыз ақты кетті яшьләрем. Әйтті иртәнге намазға бик матур, мұңлы азан ий қазан дәртілі қазан мұңлы қазан нұрлы қазан мұндадыр біздің бабайлар түрәләрі пышмаклары мұндадыр дәртілі көңілінің хурлары ұжмақлары мұнда хикмәт мәғрифәт қам мұнда ғырфан мұнда нур мұнда минем нешкә биләм жәннәтем мұнда хур